Zombie Apocalypse. Non, me dis pas qu'on va se traîner ce boulet maintenant. Elle m'a piqué ma place <laughs> Mais je monte tout moi Bon, bah je suis derrière elle. Mais c'est quoi ce bout de foutoir J'arrive, j'arrive, j'arrive. Moi, je nettoie un peu la zone elle a dit qu'il allait y avoir des armes. Ah bah c'est bien, ils t'ont mis des barres devant les vitres <laughs> oh putain, déjà que j'y voyais que dalle. Non mais t'es sérieux là. Oh là là. Allez à l'église. Ah puis là je peux pas te guider, j'y vois pas, je suis derrière. Ouais ah, bah ouais. Alors déjà que je voyais pas grand chose, mais bah, alors là maintenant... Progression, succès, succès déverrouillé, l'enfer au paradis, protection, visite guidée. Oh, il s'appuie. J'ai un truc qui me dit que les survivants n'ont plus l'être, tu Ouais, bah, je crois qu'ils sont tous morts. Euh, et vu le... Oh la vache C'est toi qui as les bombes, hein Ouais. Parce que vu l'engin, là... lui, je crois qu'on peut le taper, on lui fera rien. Attends, je vais essayer, de va essayer. Hein. Non. Faut la protéger à elle, là. C'est quoi, ça Alors, attends. Tu couvres moi deux secondes, faut que je mette les, euh, cocktails Molotov euh, en raccourci. Ah, je... ah bah non, c'est nickel. faut aller euh, derrière là Ok, donc là j'ai les cocktails Molotov déjà. Faut aller où Là, ici. Attends, merde, je te confonds avec elle déjà. Attention le taré là Vas-y, vas-y. Restez, restez, restez. Ah mais je regarde On a un autre là. Bouge-toi, bouge-toi. Allez, eh, crame tape pas tous, je pense qu'il va y en avoir d'autres. Hein. pas au courant que les zombies soient tirés par le bruit. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire, d'arrêter je sais pas qui. Parler à la mère Hélène. Hein. C'est qui la mère Hélène Là. D'accord. Mm -hmm t'as pas vu, t'as vu la gueule de la bonne sœur là On dirait que c'est elle qui est possédée. Prêt Vas-y. Oh merde, il y a un autre il y a là. Oh. Ah mais pourquoi il moi la patente C'est toi qui a mis ah, la vache. Merde, j'essaie de m'écarter, mais... Attends deux secondes, attends deux secondes. Attends, attends, attends. Vas-y, go 6 secondes. Ouais, 7 secondes. Et où je suis long Que là. Voilà. Il a plus de bras Voilà, on l'a fumé quand même. Voilà. Ah, mode toxique, c'est pas mal ça. On a arrêté les cloches. Thank you. You saved us. Those demons nearly pushed their way into the church. Now Frank, his soul was lost to the beast. en attente des autres joueurs. Mais sérieux, t'as vu la gueule qu'elle a <laughs> tiens, m'a antique, elle est pas mal ça là. Attends, je vais la prendre. Je l'ai pris, non Non, non, non, mais il y en a deux. Vous parlez à Sœur Machin encore Sérieux You need supplies, food, medicine. I'm sorry, the city has already been looted. You won't find much unless you know where to look. I will help you, but only if you promise to help me, for it is the Lord's will that you are here. Yesterday we lost our water supply. Two brave souls aye, aye. check the pump station. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on fait on fait, la, on fait la quête, là Attends, attends, hein, il faut d'abord aller parler aux deux autres, là. Euh, bah, je sais pas. Maybe I'll find something useful. Okay, well. When the madness started, I was able to evacuate here, but my wife and daughter, they didn't make it. Someone told me they saw them out there God knows what they are, but they are no longer my family. this is not easy, but I would like to the rest. stop nous demande de les buter, this. I'll do my best. If they survive, they probably don't know I'm still alive. Could you help me let them know that I'm okay? I need some posters. If you can put them up around town, maybe someone I know will see them. infection can be more dangerous than the original injury. Apporter 5 bouteilles d'alcool. J'en ai pas, moi euh, Moi, j'en ai 5, je crois. Alors, attends, hop. This is great. Thank you. If you find any more alcohol, we can always use it. Euh, elle est une tête. crois qu'il faut ressortir. Non, on en a encore un à qui parler là. Je sais pas. Il y a un point d'exclamation. à ce moment. Bon, je l'ai accepté parce que sinon ils vont nous emmerder, point. Ouais, vas-y. Ouais. Euh, Il y a une couple. Ah, Faut remonter Reviens. Je sais pas, j'ai point points qui n'arrêtent pas de... Ah, faut sortir. Mon bordel. Ah, mais plus on, va, plus on avance, plus, plus c'est l'hécatombe. Voilà. Qu'est-ce recommande, euh, ce, bordel ben, par, euh, par la porte. <laughs> Euh, merci. je reviens. C'est une logique imparable. tu veux le faire avec le camion ou on fait à pied parce que... franchement... Ah oui, d'accord, Et à la porte. Il y a quand même... Euh, ouais. Camion ou à pied Camion un peu merdique, hein, t'y vois pas, hein, mais bon. ouais, non, non, moi bah, vas-y, on y va à pied. Hein. En même temps, ça, me fait de l'XP. Hein. Ouais, ouais, ce que j'allais dire. Bon, après, j'espère que c'est pas des gros vilains pas beaux. Même là, qu'un camion ne peut pas passer. Hein. stamina dans ce jeu, c'est horrible. Ah mais là on est en plein apocalypse là. Ouais carrément. there is that? Parce que je voulais voir euh, ce qu'il y avait à droite là. Voir s'il y avait des trucs à looter. Ça sera indiqué sur la map. Euh, non, en fait, il y a Je suis morte. Pardon Je suis morte. les faits apocalypse. C'est orage maintenant. Il n'y a pas de météo jusque-là À peine fait la moitié. stamina, c'est chiant. Hein. Ah non, les casse euh, nos noisette. Il hein. fallait y aller à pied. Non T'as vu le mec là Il est Non, pour l'instant, je vois pas, c'est trop grand. Voilà, ah là, il y a les vilains pas Euh... Il y a un truc euh, d'exclamation par là. Ouais. Ah oui. Je crois qu'il faut faire le tour. Là, par là, attends. Voilà. Oh, je suis là, derrière toi. Par là. Tiens, saute là. Ah, on prend là parce qu'on va pas. Il va mourir, on va pas le retrouver. Ah merde, j'ai pas prise. Oh, parce que là, euh, là, si on la prend, ça va annuler l'autre quête. Tu l'as prise Ouais. Testament, apporter le dernier volonté de terrain à sa famille. Mais on peut choisir là les quêtes, non euh, Normalement, ouais, je pense. tu veux qu'on retourne à l'église là euh, Tac, tac, tac, testament. attends, on a un truc à 100 mètres. Attends, suivre requête. Tac. Pourquoi il veut pas là Il y a un truc en rouge à 100. Là, ici, il faut me suivre à moi. Viens. Vas-y, je te suis. Derrière toi Tiens, Attends. Voilà. Y'a a que toi qui peux le tuer, lui. Moi, je peux pas. Ouais, mais moi, je veux savoir si je peux récupérer ma... mon truc. Ah ouais, je la récupère. Hein. Nickel. Je l'ai décapité. Si je te suis. Hein. toucher. Par là. Vas-y, je te suis. vu Il y en avait un derrière moi oh Non, non, non, euh, il était, couché au sol. Il se réveillait. Tiens, t'as une boîte, t'as des trucs là. Merci. T'en as besoin ou c'est bon Vas-y, vas-y. Ok. on passe par où là ben, On a euh, une quête à droite, hein, mais bon, on nous dit d'aller tout droit là. Attends. Absolutely. Times like these, you think people will yell. Some people just take what they want and kill whoever gets in their way. J'arrive. Je où où peux pas le prendre Quoi, tu peux pas Je sais pas. Si, F. dans non, tu... Tu fais tirer dessus sans ton Je peux pas prendre l'arme, hein. Faut, avoir le niveau 17. Ah ouais Mm. pas pu les prendre. Je pouvais pas le prendre. Attends, attends, attends. Ah, parce qu'il y en a un qui s'est trop train de me battre avec un zinzin. Ils m'ont fait repop euh, dans les rues là. Bien, ce que je te vois pas en fait.